ya karibu mpenzi mtazamaji wa Ultimate Media. Aa, ah, siku ya leo napenda tujifunze kuhusiana ni njia gani ambayo unaweza ukatumia kujitibu kichwa kama kinauma ah, bila ya kumeza dawa. Najua wengi wetu tatizo la kichwa linatotokea mara kwa mara kutokana na shughuli zetu tunazozifanya sasa leo tunakwenda kujifunza ni njia gani ambazo rahisi zinaweza ikatusaidia basi kujitibu uh, tatizo hili la kichwa bila kumeza madawa. Uh, njia hii kisayansi inaitwa Ni masaji ambayo hii masaji unaifanya kwa sekunde 30 mpaka dakika moja. Ah, nitakwenda kuelezea sehemu sita ambazo utaenda kuzifanyia masaji sehemu ambayo nitaelekeza utakuwa unazungusha kama unaongeza uh, sauti kwenye redio zile ambazo tulikuwa tunatumia zamani, achana na remote control zile, tunakuwa tunazungusha taratibu. Ah, matibabu yetu utayaona baada ya dakika tano kumi utaanza kuona kichwa kinaachia. Basi hebu tuende tukazitazame hizo sehemu kuu sita ambazo zinaweza zikatusaidia basi kupunguza maumivu ya kichwa bila ya kumeza madawa ambayo watu wengi wakisikia hivyo kichwa kinauma tu wanakimbilia madawa. Kutokana na kumeza sana nao madawa, kuna madhara yake ndani ya mwili, tutakwenda kuyaona, lakini leo hii hebu tuanze hapo. Sehemu ya kwanza kabisa yenyewe inaitwa Yin Tang Point. Hii Yin Tang Point bwana, inapatikana hapa ambako unaona iko kidude chekundu kina kina kina nani wave fulani ambayo inapatikana katikati ya ya hizi nyusi moja na nyingine kwenye mfereji wa pua. Kwa hiyo utachofanya utaweka kidole chako hiki kidole gumba au utaweka hiki kidole kinachofuata. Muhimu uweke kidole kimoja uzungushe eneo hilo, na utafanya hiyo kwa kwa sekunde 30 mpaka dakika moja zeni utaachia, utaanza kuona mabadiliko yake. Hii bwana inasaidia sana sana, ukiwa labda unajisikia kipanda uso kinauma, inasaidia sana, inasaidia sana. Aa, ah, hii sehemu inaitwa Zanzung Point. Aa, ah, hii inapatikana hapa kwenye kwenye kingo za nyusi zako kidogo ni, ni, ni pembeni ya, ya macho. Kwa hiyo utakuwa una, una, unazi masaji sekunde 30 mpaka dakika moja utaanza kuona mabadiliko. Uh, hii bwana inasaidia sana uh, kichwa kichwa kinachouma ni ki, kile ambacho kinasababisha kina macho kidogo ku, ku, ku, kuona hafifu kinaleta maumivu ya macho hii kidogo ni nzuri kwa vichwa vya namna hiyo, kwa sababu wengine labda wanatumia sana vifaa vya umeme kama wale wa maofisini, kwa hiyo macho waga yanawasumbua sana. Pia hata kwa pua ambazo kidogo zimeziba kutokana na ah, tuseme mkusanyiko wa mapua mapua sana, ukiwa unafanya hivyo inasaidia. Ingine ya tatu hii inaitwa Yin hii bwana Yinzang Points ya, inapatikana hapa pembeni kidogo karibu na mashimo haya ya, ya pua ambayo ni chini kidogo kutoka kwenye huu mstari wa, wa macho. Uh, utakuwa una unafanya masaji hiyo kwa muda elekezo ambao nimeuzungumza nime, nime, nime hapo mwanzo. Uh, ukifanya hivi inasaidia kupunguza kidogo hata kama una mafua yale yameziba msongamano wa mafua kwenye pua inasaidia. Pia hata maumivu ya meno, maumivu ya meno inasaidia sana na kichwa. Kichwa ambacho kinasababishwa na msongo wa mawazo ah, tunaita tension headache. Ah, sehemu ya nne inaitwa Tianzu Point. Ah, hii Tianzu Point inapatikana hapa katikati kidogo ya spinal cord ambayo ni, ni, ni, ni nyuma ya kichwa chini kidogo ya masikio kama hapo unavyoona hizo waves zina, zina, zina, zina, zina dance zina show kwa hiyo sehemu hizo utakuwa unazi unazifanyia masaji hii hii masaji bwana inapunguza ma, maumivu kidogo ya masikio kama masikio anauma pia kichwa kichwa kile kinachouma kinachoshika mpaka huku nahisi misuli inavuta nyuma huku. Uh, uh, pia ni maumivu ya macho yale kidogo inasababishwa na, na hii kama miungu kichwa kinauma kama macho uelewi, kipanda uso nacho inasaidia sana kwa kwa anauma kichwa mpaka ki, ki, kile kinaleta hiko kipanda uso hapo mbele, ndio maana tunasema inasaidia na macho kuwa na na vision nzuri, kuona vizuri. Unaitwa Shwaiguu kwenye hii bwana Shuaibu points yenyewe ni tunasema ni sentimita mbili tu tatu kutoka hapa kwenye shina shina la nywele na kuanzia kutoka kwenye uso wetu kuelekea ndani. Aa, ah, hii ni nzuri sana kwa eh, vichwa vile ambavyo vinasababishwa labda na uchovu ambao unapelekea mtu kuto kuona vizuri sana sana, kunauma hapo maeneo hayo. Kwa hiyo utakuwa unafanya massage ya sekunde hizo itasaidia utakuwa na, na, na unaweza kuona vizuri na kugeini nguvu pale unavyokuwa ume, ume, umechoka. Kwa hiyo ukifanya hivyo itakusaidia. Ya, ya mwisho ambayo ni sehemu ya sita yenyewe tunaiita Higu Point. Hii Higu Point bwana inapatikana hapa katikati, kwenye kibole gumba na hiki kidole kingine kinachofuata, actually hii jina lake sijui, kwa Kiingereza wanaita uh, poa finger. Uh, tunasema kwamba hii inasaidia sana kwa vichwa vile ambavyo vinasababisha vinasababishwa na, na msongo wa mawazo uh, kwa hiyo ukifanya hivyo basi kile kitu ambacho kinasababishwa na msongo wa mawazo ambayo tunaita international headache kita kitaacha ndani ya eh, dakika tano tu kumi. Pia hata kwa watu ambao wanapata maumivu ya meno, ukifanya hiyo, kuna nerves ambazo zinatembea zina, zinasaidia sana kusimamisha kichwa ambacho kinasababishwa na maumivu ya meno. Pia hii inasaidia hata kwa mtu ambaye anapata maumivu ya mgongo, ya sana kuhusiana na swala hilo. natumaini kwa njia hii ya acute pressure au kwa jina lingine tunasema massage katika sehemu hizi sita itakusaidia wewe uh, kuto kupenda kutumia sana madawa endapo utasikia maumivu ya kichwa. Hebu komenti hapo, je, imekusaidia au haijakusaidia? Pia usisahau basi kusubscribe ili mradi uendelee kupata content mbalimbali za kujifunza, burudani na michezo katika akaunti yetu, katika chaneli yetu hii ya Ultimate Media. Utajifunza vingi ili mali vikusaidie katika maisha yako. Ndio maana tunasema Ultimate Media, burudani ya jamii.